Welcome to my channel Mystery. Check out you guys. Kukuk. Pasensya na mga ilang araw. Ay, mga ilang araw. Yung mga ilang araw. Busy kay ko kay. Busy dinaro. Yeah. Kuan basta biting busy di Gatera. Daron tulog. Tulog rin akong pahulay. Um, dugay ko naka-upload og mga video nya. Um, dugay na ko. Hindi nakapag-chat out sa mga joiners na to there's youtube sa ako ang channel mystery eh. sa mga members dire eh. nga mga abnormal friends natural friends uh, supernatural friends super kukuk abnormal friends tapos ngayon umpisahan ko chat out ang mga kuan mga members dire eh, ni mystery no mag chat out ko na magsugod ko umpisa ko chat out kay kuan sa atong super cook abnormal friends almonds lunch farm chat out uh, Tim Kopolabs Supernatural Friends chat out um, Anil Slash Blog Supernatural Friends chat out Supernatural Friends chat out Anil slash vlog ay hindi na tawagin hawaron mag chat out ron ang kamot tag chat out ron sige na puhon pabawi ako sa inyo puhon kay hapit na ko muuli no bawi ako puhon sa mga members o sa mga tanang tao diri sa mga nag sub nag-subscribe sa kuha nag-subscribe na pud no dali malitukon ang subscribe lagi subscribe lang hugoy eh, no arting eh, subscribe ha ah, perti-arti ha eh subscribe na lang so Shout out, pobreng bisdak sa iyo, pobreng bisdak sa iyo, may abnormal friends, pobreng bisdak sa iyo, shout out, pobreng bisdak sa iyo. Easy channel, si Easy channel, siya si Chukoy. Chukoy, Chukoy, Chukoy channel, channel. Nag, nag, nag-change man na ugwa si Chukoy good. Chukoy, Chukoy, nag-change siya ug channel. Shout out, Chukoy channel. Shout out Master Rondo Survivor, Master Rondo Survivor, Master Rondo Survivor, shout out Lisa Jean Greener, Lisa Jean Greener, shout out Lisa Jean Greener, shout out Lisa Jean Greener, shout out magbulak-bulak na pud akong baba saka saka shout out no. Ati di krim kibali YTC chat out Ati di krim kibali YTC ka chat out Ati di krim kibali YTC chat out Gapi chat out Gapi chat out Gapi chat out Inday Eva Live Slug chat out in Inday Eva Lives log chat out in Inday Eva Lives log chat out Inang Dubai, chat out Inang Dubai, chat out Inang Dubai, chat out Inang Dubai, chat out Nining Kusina, Nining Kusina, chat out Nining Kusina, chat out Nining Kusina, chat out Narita Channel, chat out Narita Channel, chat out Narita Channel, chat out chichai Channel, chat out chichai Channel, chat out chichai Channel, chat out ruby tag chat out ruby tag chat out ruby tag chat out ruby tag chat out Lola Antaners TV chat out Lola Antaners TV chat out Lola Antaners TV chat out Lisod na ginawa pero chat out gapon ko hindi ako susuko ka chat out Mara Buholana chat out Mara Buholana chat out hmm. Aham um, Nuts Balava chat out That's Balava chat out. Lusamisam chat out. Lusamisam chat out. Lusami cham cham na cham na lusamisam chat out. La fermita kunan chat out. La fermita kunan chat out. Flor Hamero chat out. Flor Hamero chat out. Tita Maldita vlog chat out. Tita Maldita vlog chat out. Mm. Um, I've been Veransis chat out. I've been Veransis chat out. I've been Veransis chat out. Simply Shot Ninja chat out. Simply Shot Ninja chat out. Merna Suma chat out. Merna Suma chat out. Princess 26 OFW Spain chat out. Princess 26 OFW Spain chat out. Labil vlog chat out, labil vlog chat out, labil vlog chat out. Labil, labil mo na, labil na, labil vlog chat out. Mark Sinisa chat out, Mark Sinisa chat out, Mark Sinisa chat out. Inday kabgab chat out, inday kabgab chat out, inday kabgab chat out, inday kabgab chat out, inday kabgab chat out, inday kabgab chat out, inday kabgab chat out. Wala na ginawa. Lady Jin, Lady Jin Lady Jane Olino chat out Lady Jane Olino chat out Lady Jane Olino chat out Ma'am Shimmers vlog chat out Ma'am Shimmers vlog chat out Ma'am Shimmers vlog chat out Tita Course chat out Tita Course chat out Tita Course chat out Nini vlog chat out Nini vlog chat out Nini vlog chat out Nini vlog chat out thank you thank you guys sa pa-members nyo dito sa company ni Mystery giatay e. ra company company ni tawag diri uy sa atong YouTube company ang tawag ani salamat kayo sa iyong suporta sa kuha mga members na mga joiners diri sa YT sa channel ni Mystery e. tapos God bless you guys ano, gisipon, sipon. Gisipon, sipon. Nagus ka ka-chat out. Pero okay lang, no? Salamat kayong sa inyong tanan.